Дети, дети, куда вы пропали? Видно, в чаще заблудились вы. Дети, дети, по что убежали? Как же сбились с верного 一